外語をしゃべるとやっぱりその人が羨ましいって思うんですよねでも一体何がかっこいいでしょうか人は外国語をしゃべる理由が様々でもその理由がなければなかなか始まりませんで私の友達の中で日本が大好きな子がいるんですで彼女はすっごくかっこいいなところは日本が好きでカナダに戻っても日本の仕事をしてるんですでは今から彼女からバンクーバーの人気観光スポットの バンクーバールックアウトを紹介してみましょう日本語で日本語で皆さんに自己紹介自己紹介。何何言えばいいですかえー、どこに住んでいましたか日本に、はいはい、まあもともとカナダ出身なんですけどあの5年間福島県の僕は会津の三島町という小さい町に住んでいましたまあ真ん中なんか山の奥の 本当に奥だねもう田舎のところのイメージしてるでそれもっともっと田舎ですね素晴らしい表現ですもうその人口はまあ2000人ぐらい全部覚えてるのえ2000人 ?2000 人だから少なだからもうその人が多い。 our guests, right? Yes. yes. Okay, everyone knows about that. Yeah, everyone. <laughs> Do you guys get a lot of people because of the book? Yeah. yeah. <laughs> Okay, I can see from your expression. You have like Okay, perfect. Alright. えっと。よし、待つこと。じゃあ、お待たせしました。じゃあ、あとは。これ何ですか <laughs> これはあのバンクーバートゥーリズムチャレンジということなんですけど、まあ、あの毎年あのゥーリズムバンクーバー、まあ、バンクーバーの観光局がこういうチャレンジをあの影響させて <laughs> いますので変音だね <laughs> サイレンがなかなかなと思ってまあ anyway あの、まあ、そ <laughs> のツーリズムチャレンジはそのツアーオペレーター、まあ、ツアー会社のみのスタッフ、まあ、こういうパスポートをあのもらって でいろんな、まあ、ところがちょっと見えると思うんですけどこれが、まあ、いろんなアトラクションあのバンクーバー地方のいろんな、まあ、観光地とかでミュージアムとか、まあ、いろんなところあるんですけどでそこにちょっとあの実際自分で行ってみて、うん、でいろんなあの、質問とかと答えてで答えたらそういうスタンプそうですねあのスタンプもらってで20個以上のスタンプもらったらあの1ヶ月間ちょっとねその20個、 スタンプもらったら、まあ、1年間でこういうパスポートを持っててで無料に入場ができますのででやっぱり自分で実際にまあやってみるのはやっぱりお客様がちょっとおすすめできますからね、あちこちちょっと行ってみます、だから今日はあの私行ったことないんですけどちょっとバンクーバールカウトというところに行きます、でさっきあのさっきはあのダニエルからちょっと今日行く場所を紹介してもらって彼女は今 JTB そうですねはいで働いてて、はい、来来日じゃなく来カナダ何6ヶ月もないよねもうないですよ1月1月から入社したばかりということでだからもう今4月終わり頃ですのでもうちょうど4ヶ月間ぐらい働いていて、はいまあ、こういう素敵なチャレンジっていうかちょっとやってみるのは <laughs> 本当にラッキーですやっぱり今日は本当に珍しい天気というか、うん、もう晴れましたよ珍しいですよ、 <laughs> ということですので今日は結構あの見えるかもしれませんですねだからまあ行ってみないと分かんないんですけどそうですね本当に運が良かったらいろいろ見えます一緒に行きますのであの後ではその360度のビューを見せます <laughs> Perfect. Oh, you have to ask her where... Yes, I have to ask her. で、到着したんですけども、ダニエルはちょっと質問しないといけないので。お、なんか可愛いものが載せてきます。 こういうこういう質問を答えないとダメですので、あのはい、何かはい、Tourism c h a l この質問を答えるか、あるいはこのインスタとか Facebook とか Twitter で写真をシェアしないとダメです、ね。YouTube ないんだよね。はい、 <laughs> 残念。はい、はあ、そうですね。もし YouTube だ <laughs> っもうバッタよね。あの私が Canadian Pacific Railway is primarily used for なんとか railway だって。じゃあ私もわかんないから スタでなんか写真撮ってアップしましょうだよねあこれ持って帰るの持って帰るの昨日もまた返すあそうかそうかあなんか綺麗そういい景色もあ多分ねあるじゃないあのこの写真が 写真が載せてる場所になんかこうレウェイのそうそうそうここレウェイのわかんないんだよね Railway あれお綺麗綺麗な景色今日本当に天気が良かったね でこの前のビデオの中でもご紹介したようにバンクーバーは結構山で囲まれてるので自然が豊かですねここ結構見えますよねうんここグスマウンテンです That's g r o s Mountain? そうそうそうこれこれ読んでたからね <laughs> 知らなかった有名な山 That does not look like Gross Mountain I thought it's you know higher or... Oh wow the other side What is oh, that? Here we go. History of the Canadian Pacific Railway. Oh, okay. perfect. Hatayo. Yes. Let's see. All I know is that that Chinese worked on the <laughs> railway. It's used for a freight railway. What? Freight. Freight. So passenger ah. train, freight. Okay, gotcha. Alright. いまだにもちょっとパッセンジャーが乗れるような気がしないけどまあ 乗客だっけパセンジャー言葉で言うのはいろんな人とつなぐ可能性を無限大に広げることです Yeah, I'm actually filming YouTube videos, so it's like really random. Hi! Hi. Shout out my plug in there now. Yeah, hey, you guys actually know, yeah. Yeah. Wait, so do you do tours for Japanese people as well? Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. We have a lot of um, Japanese people. Yeah, you're at sorry, West West West. Yeah, yeah, yeah. Sure, no, that makes sense. Yeah, no, well, we. If a yeah. Yeah, sure. Hang on, let me get my. I never thought this one would actually make people connect. Yeah, yeah, for sure. Here, I'll give you my business card. How oh, long are you staying here for? Uh, oh, no, she lives uh, in like, she's from here. Oh, like, she, <laughs> actually met in Japan. And we're just yes. yes. Yeah. So yeah, that's me. I apologize about that. <laughs> Don't worry about it. <laughs> yeah, she's, not, she's, not, Japanese. yeah, just fill in with the JTB. Well, she speaks fantastic, but she looks better Japanese than me, so you know. Yeah. Danielle. My name is Daniel. Daniel. Hey, What? Look at What the heck? so there you go. It's spelled weirdly though. oh, okay. Sure, perfect. That's too funny. Jeez. So what is now? Let me, put my Instagram photo up and then we can... Okay, okay. You want me to take it? No, I put it in, I, put, I took one already. I'm just putting it up. Oh. I, I, put it up and then show them, so... Right. Um, so you don't have to have your head in it? No, no. Oh, um, I just have to hashtag it. カメラではカメラ収まらないんだよね、こういう景色。そうだから。あ、来た来た来た。 日本からのお客様多いでしょああ確かにこうみんなスティッカーを使ってどこから来たかを示してるよねほら To Tokyo は7559さすが遠いえ飛行機なんで10時間なんじゃない10何時11時12時そのぐらいかな私 出身ですので結構カルガリーたら多いまあ学バもあったんだけどね確かにバンクーバー1112時分ぐらいえほら誰これが一番くのそれどこええどこどこどこほらでアンタルティカのね南極ああの赤いのあれあれか、はいはい、あれかあれ確かに遠いね それは嘘だね。ほら、アンタールティカ、南極もいますよ。それは。ペンギンが来たの。だからまあその感じですよね。はい何だっけなここのえ上じゃない そうでまた上行ってレストランでちょっとみんな降りてで、まあ、降りる時は結構ここどんどん来るから確かに、はい、だからそういうふうにあそっか全然聞かなかった聞いてないでしょ <laughs> 聞いてないよ <laughs> カメラどうやって調整するかって考えたら <laughs> まあしょうがないですねえ次に行く場所ある うんどうでしょう、まあ、博物館とかはやっぱりもう閉まっちゃったけどだからん白いものしか見えない光があるかな